Espera aquí. Tu padre tiene una maravillosa sorpresa para ti. ¡Oh! ¿Y qué es? Si te lo dijera, no sería una sorpresa, ¿no crees? Si me lo dices, fingiré sorprenderme. Oh, <laughs> oh, oh. Eres un chico muy travieso. Venga, tío Oscar. No, no, no, no, no, no. Esto es solo para ti y tu papá. Es un asunto entre padre e hijo. Bueno, iré a buscarle acompañaré. No. <laughs> no. Tú quédate aquí. No querrás acabar metido en otro lío como el de las hienas. ¿Te has enterado? Simba, todo el mundo lo sabe. ¿Ah, sí? Oh, sí. Suerte que papá estaba allí para salvarte, ¿eh? Oh, que quede entre nosotros. Quizá te convendría ensayar un poco ese rugidito. Oh, muy bien. ¡Eh, tío Oscar! ¿Me gustará la sorpresa? Simba, es para morirse.